Hola amigos, suscriptores, lo que sea. Y hoy vamos a hackear por director con Lucky Patcher. Nos fijaremos en por director que necesitas instalar la versión premium de la app para sacar la marca de agua. y necesitamos instalar Lucky Patcher. El link está en la caja de abajo, ahora continúa. Bueno empezamos a entrar en la aplicación y buscamos Power Director. y elegimos crear un parche y ese parche va a ser para la emulación de compras sin app. Esperamos. desinstalar e instalar y continuar. y tenemos hackeado nuestro poder Director. Y bueno terminamos este video. Si te gustó dale like y suscribirse y activar la campana. Y bueno como siempre, hasta otro video, chao.